कांग्रेस के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक दिलचस्प बयान सामने आया है उन्होंने कहा है कि प्रदेश में मामा को विदा किया यानी मध्य प्रदेश से मामा यानी शिवराज सिंह चौहान की विदाई हुई है और अब देश से चाचा यानी नरेंद्र मोदी को विदा करना है उन्होंने ग्वालियर में एक कार्यक्रम में कहा कि जब किसानों पर गोलियां चली तो उन्होंने संकल्प लिया था जब तक प्रदेश से भाजपा सरकार को नहीं उखाड़ फेंकूंगा तब तक फूलों की माला नहीं पहनूंगा आपने ताकत दी और मामा शिवराज सिंह को हटाकर मेरा संकल्प पूरा कर दिया अब हमें नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स जीएसटी लगाकर छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक के कारोबार को चौपट करने वाले चाचा नरेंद्र मोदी को हटाना है यह बदलाव आप ही करेंगे मेरा खून और पसीना मिलकर आपकी ताकत बनेगा